इशारा के हमें भी हमें भी बुला लो खुदारा के हमें भी जिसे आस्था पर जबी वो से आज हमें किसे आस्था पर